шар көтөрө турган жүктүн салмагы көтөрүүчү күчү деп аталат тыгыздыгы кг кубометр болгон суу тек менен толтурулган шардын көлөмү бир кубометр ал эми массасы 800 кг дейли шарга жана андагы суутекке сегиз жүз килограмм көбөйтүлгөн эркин түшүүнүн ылдамдануусу 10 Ньютон бөлүнгөн килограмм плюс бүтүн жүздөн көбөйтүлгөн бир жарым миң кубометр эркин түшүүнүн ньютон бөлүнгөн килограммга барабар болгон күч таасир этет бул ньютон берет шаарга таасир этүүчү сүзүү күчү бүтүн килограмм килограмм кубометр кубометр көбөйтүлгөн бир жарым миң көбөйтүлгөн гравитациялык ылдамдануу 10 ньютон бөлүнгөн килограмм башкача айтканда 19,5 миң ньютон. калкыруу күчү менен тартылуу күчүнүн айырмасы 19,5 миң ньютон, ньютон, кемитилген 9350 башкача айтканда 10150 ньютон, башкача айтканда шарды көтөрүү күчү